Ulit. Yo, benta. Boy. Oh, grabe. Oh, grabe. Sunset. Sige, sige. Alam ko. Okay, okay, okay. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Nice. Nice. Kurado, kurado, kurado, Gago! Nanabo ka pa sabi na. Hindi ako ah. binigyan ng ball. Oy! Eh. My God, I hate trucks. Alas, libat. Dinumikay siya ano eh. Pangalo, pangalo. Alam na wala akong medkit eh. Wala akong medkit. Ito, bigyan Medkit o, oh, medkit. A few moments later. Nice on. Dami dito ng life. Ay, nakita na. My God. I hate trucks. Mag-isa na lang yan. Mag-isa na lang yan. Rasin nyo na. Rasin nyo na. Tara, tara. Tara, tara. tara, tara. Asa na sa akin natin? Deja vu! few moments later. Mar, papasok na tayo. Papasok na tayo. Tara. Tara. Tumaba din. Tumaba din. Sinasarap ko eh. Kaya mo na. Kaya mo na. Ayun o. Ayun o. Sabay bahay. Sabay bahay. Tara, sugod, sugod, sugod. Pwede na. Tara, tara, sakay. Tara, Daanin niyo ko, daanin niyo ko. Pagpa yeah, boy. Bilis! Meron pa dito, meron pa dito. Nasak din ako, sige. A few moments later. Deja vu! I just been in this place before. I five minutes later. Up! Yun na lang, nasa, na lang, nasa kabila. Kabila. Diyan sa may south. Diyan sa may south. Uy, gago, ano nangyari? Anong nangyari? Nag-glitch! <laughs> A few moments later. Asan ba? Ay sa loob. Paakyat, bilis, bilis. Paakyat. Ah, si Vicente. Ano? Uy, ito katabi ko kayo. Oh. Ano gagagawa niyo? John. Ano ito. Ito. Puta God. My God. I hate that. Sumuko! Ano yung gagawa niyo dyan? Nasa ka beach lang. Paano kayo? Paano kayo nakatagot dito? Ah, Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin nice.